たくさんザルがいます、えー、と理由は森がすぐ近くですからああとはい皆さんおかえりコロイです はい、私はありがとう投資家です。Welcome back to my channel, ありがとう Investor. And we all know that COVID-19 is really hitting Singapore hard and it's so like we can't go out anywhere overseas. So that's why let's go and explore some beautiful places in Singapore. えっ、ー、と、今日のビデオは投資についてではないです。あシンガポールに住んでいますですから、私は今日、 一度とっても綺麗なところで、えーと、い行き行きたいんですね、えーと、バイシコに乗ってポンゴアイランドの何、uh, Where are we going? コニーアイランドあポンゴアイランドのコービーアイランドに行きますコニーコニーアイランドに行きますでは行きましょう そこで入り口もありますですけど今日は私たちちょっと他の入り口から行ってえっ、とねあのもっともっとネイチャーみたいな感じで行きたいです PR は全部ね人間が怖くないと思いますですからさっき私たちのグループがスネッチしたいんです怖かったですそのザルはそんな気持ちが表せていますあすぐ逃げ私たちが逃げます So just be careful when you come here, okay? Uh, instead of taking pictures, you should be taking care of your belongings instead. Um, all before Coney Island closes at 7 p.m., you are going to not going to come here, right? が海のすぐ近くです、えーと、私も初めてここに来てんですよね、えーと、私もびっくりしました海はすぐ目の前にとても綺麗だと思います海大好きな方は絶対ここに来てください my little adventure today もう夜7時半ですからこれはあの本郷からパスリスまでのあの橋ですよねとっても綺麗私の家は向こうに行きますですからこれから家に帰りますねもし今日のビデオが好きならぜひ LIKE とコメントしてくださいねではまた来回 See you next time!